Qué extraño. No lo veo a Jeremy desde que le di el trabajo. Ya debería recibir su pago. Voy a ir a la pizzería. Mengel, está destrozada. ¿Por qué? Qué mal olor que hay aquí. Jeremy? ¿Qué demonios? ¿Quién te hizo esto? Le falta un brazo. Parece que pasó una semana desde que está muerto. ¿Qué es eso? ¿Spring Bonnie? ¿Qué hace esto aquí? ¿William? ¿Por qué está aquí? ¿Quién? ¿Cómo? Algo extraño está sucediendo en este lugar. Mejor voy a cerrarlo. Pero ¿qué voy a hacer con él y con Jeremy? No quiero informárselo a nadie. Esto podría salir en las noticias y los clientes y los niños podrían alterarse y dejarían de venir al restaurante. Mejor voy a hablar con Tony. Tal vez él podría darme alguna idea. Buen día, Fazbear. Buen día, Tony. Vaya, ¿te has quitado la máscara? Sí, ya era hora de quitármela. Bien. Escúchame. Te he llamado por un asunto importante. ¿Qué ocurre? ¿Recuerdas a Spring Bonnie? Sí. Quiero que veas algo. ¿Por qué estaría Spring Bonnie en medio de la calle? Un momento, ese no es... William. Eh, está, está, está... mucho. Son... ¡Tony, Tony, Tony! ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien. Perdón por mostrarte eso. No creí que te ibas a... No, yo lo siento. Yo soy muy sensible para esas cosas. Bueno, volviendo al tema. Hoy a la mañana fui al local a ver cómo andaba la cosa. Y me encontré a mi hermano Jeremy muerto. Y a William. Todavía sigo pensando por qué estuvo ahí dentro del traje. El otro día lo despedí por cosas malas que hizo. Bueno, tal vez se habrá enfurecido y fue al local a hacerse de las suyas. Puede ser. Destruyó a Mangle y se vistió con el traje de Spring Bonnie. Aparte, ¿cómo se metió adentro si Spring Bonnie no es un traje? El día que construía los robots de plástico, hizo un híbrido parecido a Spring Bonnie metí el mismo endoesqueleto. Nada más cambió un poco el diseño para que tenga dos modos, un modo animatrónico y un modo traje, para que algún animador se metiera dentro. Y se ve que William aprovechó eso. No me has dicho eso, pero me gusta la idea. Como sea, no sé qué hacer con William y Jeremy. No quiero informarle esto a nadie. Tal vez salgan las noticias y los clientes pueden dejar de venir al restaurante. ¿Puedes darme alguna idea sobre qué pueda hacer con ellos? A ver, el local donde ocurrió esto no lo abrirás más. No, voy a venderlo y compraré un nuevo alquiler. Ok, en el nuevo local podríamos esconder a William dentro del traje en la sala de partes y servicios, y allí nadie puede entrar solo nosotros. Em, no está mal. ¿Y qué quieres hacer con Jeremy? A Jeremy lo voy a enterrar en un campo abierto. A él le gustaba esos ambientes. Bueno, podrías hacer eso con Spring Bonnie. Excelente. ¿Dónde vas a comprar el alquiler? Ahora no lo sé. No voy a comprar nada hasta que venda este local. No tengo ingresos suficientes para comprar un nuevo local. Solo quiero aclararte que no podré pagarte nada hasta que vuelva a abrir las puertas del restaurante. Muy bien, no hay problema, ti. Solo quiero que recuerdes que esto está solo entre nosotros. No se lo digas a nadie, ¿de acuerdo? El secreto está asegurado. Gracias, Tony. Ya puedes irte. lugar alquilado.